ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಥಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕಡೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ news eighteen Kannada reality check ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹೇಗಿವೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮನಗೌಡ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಲಕ್ಕನಗೌಡ್ರ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವು ಆಗ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅದ ಮಣ್ಣಿನ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ರೀ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೂರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಕುಗ್ರಾಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಧಾರದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಣಿ ಯಾವ ಸುಟ್ಟಿದ್ವು ಅವಾಗ ಸ್ವಂತ ಅವಾಗ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಬಂದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ರೈತರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮೂರ ಎರಡು ದಿವಸ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಸುವರ್ಣಗಾಮ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಟ್ಟಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರರಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಮ್ಮ ಲಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಈವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ನಮಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಟ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೈದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಚರಂಡಿಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಬೇಜಾನಾಗ ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇವೆ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಸಂಕನಗೌಡ